Всім привіт! З вами знову Артур і я вітаю вас з великим святом, з початком ери тоталітаризму в Україні. Ті, хто читають мене ВКонтакті чи в Фейсбуці, напевно, бачили запис мене на сторінці, що недавно в Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про відступ України від зобов'язань щодо дотримання прав людини в Україні. Я сподівався, що цієї постанови не приймуть. Але 21 травня, кілька днів тому, Верховна Рада проголосувала більшістю голосів за і прийняла цю постанову щодо відступу України від зобов'язань забезпечувати права людини в Україні. Ті з вас, хто не читав е, самого тексту постанови, я зараз вам коротко і в пунктах розкажу, чому Україна вирішила це зробити. Останнім часом було прийнято дуже багато законів про боротьбу з терористами, про антитерористичну діяльність в Україні, які розв'язують певним чином руки правоохоронцям і спецслужбам. І деякі з цих законів вони просто настільки розв'язують руки правоохоронцям, що протирічать дотриманням прав людини в Україні. Тобто використовуються такі методи, які не дотримуються цих прав. Ну, наприклад, зараз, якщо людину підозрюють в причетності до тероризму, її можуть без рішення суду затримати аж на місяць, на 30 діб. Ну, ви представляєте собі, так? Будь-яку людину підозрюють в терористичній там, чи сепаратистській діяльності і затримують без рішення суду, лише прокурор вирішує це питання, на цілий місяць садять в тюрму до з'ясування обставин. Також один з законів дозволяє військовослужбовцям та міліціонерам без попередження застосовувати силу та вогнепальну зброю. Це також суперечить зобов'язанням України щодо дотримання прав людини в Україні, тому вирішили відступити. Якщо ви уважно почитаєте, то більшість цих законів вони написані для зони АТО, тобто вони не діють на всю Україну. Але сама постанова про відступ е, України від зобов'язань щодо дотримання е, прав людини в Україні, вона діє на території всієї України. Тому, хоч і більшість законів тих, які розв'язують руки міліції та спецслужбам діють на, е, в районі проведення антитерористичної операції, то вся проект постанова щодо ухилення дотримання прав людини діє на всій Україні. Тому права тепер можуть не дотримуватися на території всієї України. Тому якщо раніше рідкістю було прочитати в газеті десь там раз в рік, да? що якогось студента побили в міліції, чи десь когось там неправомірно затримали, чи хтось там вмер у відділку, так? то тепер це стане набагато частіше. І ніхто не зможе тепер Україні нічого пред'явити. тому що офіційно Україна тепер не буде дотримуватись деяких статей Конвенції про захист прав людини. Ось так от нова ера тоталітаризму. Па-па!